整个世界啊，几乎都是行礼如仪，没有太大的变化。但是随着岁月的推移，到了现在，就是每一周都有可能是一个大的变化，无论是国际或是你的社会环境，更遑论每一个月了。所以接受变化，就是我们现在在这个时代，无论男女老幼都应该面对的新环境了。 环境是什么？所谓的环境，就是无论你愿不愿意、喜不喜欢，你都得接受它，因为这是地球与万物之间的共同意志了。好，首先我们来看到我们属鼠的朋友，属鼠的朋友在这个月中受到了节气影响与环境的变化，心灵能量的变化，就会让自己进入了一个新的篇章。在工作上，心灵能量开始变得强大，对于事业上的雄心，让自己燃烧了起来。 但是同时啊，也会容易发觉很多事情不是有心有热忱就可以达成的，有时候啊会让自己事半功倍的感觉，而且大多都是在人情世故上面。这个时候啊，需要的就是沟通，先做好彼此之间的、同仁之间的，或是跟客户之间的沟通交流之后，再去进行，那么事情就可以反过来变成事半功倍了。那整体而言，事业属于终极。 在财运方面啊，在大方向而言，财运上基本是不错的。很多时候啊，可以在努力之后获得不错的收获。一般的财务理财方面也是，但是要注意的是，每一次出手还是要经过计划的。人啊，有时候就是这样，觉得运气来了，城墙都挡不住啊，这个是没有错。但是君子不立于围墙之下，仅凭运气啊，容易大意失荆州，一赔，亏九赚。整体而言，财运属于小吉。 在感情方面，这个月感情方面啊是比较稳定的层面。有伴侣的想法容易合在一起，就是大家都有共同的意志，有共同的话题，也有共同的喜好，甚至有共同的想法，这是一个比较好的发展。对于单身的朋友啊，也容也容易找到志同道合的对象。 但是不要碍于有答以上恋人未满，就就喜欢就大声的说出来，了不起就收个好人卡，也没什么大不了的事情。了不起跟现在维持一样，但是更进一步，赢了不就是你的吗？整体而言，感情运属于小吉。在健康方面呢，如果没有打算怀孕，就要做好避孕措施，因为这个月中奖的几率还是比较大的，无论男女都是一样。 一般在健康方面啊，容易因为饮食卫生的问题啊，造成腹泻的机会大增，所以吃东西要注意一下，生冷的食物要少吃，餐具也要清洗干净，是这个月的重点。整体而言，健康运属于小凶哦。接下来到属牛的朋友，属牛的朋友在这个月中就稍显有点小小的好逸恶劳的感觉了，在工作上受到流月星君的加持以及节气磁场的护佑，所以基本上。 事业的进展可以说是渐入佳境，但是在另外一个方面，玩心也会开始变得比较重，总觉得上班感觉很没劲啊，就想找一些乐子，找些刺激，聊聊一些八卦。当然，适当的娱乐是好的，人生不是只有上班工作，只是你要把时间切割好，该工作的时候你必须要全力以赴，该玩的时候你就要心无旁骛。 不要把工作留个首尾，然后玩的时候也很不放心，好像什么事还没有做完，这样不是很不起劲吗？整体而言，事业运属于中平。在财运上啊，因为这个月心思容易分心，所以在投资理财部分很容易错失良机，容易进场就进到高点，出场出在低点。所以这个月啊，还是维稳，或是暂时你就不要进场了，会是比较好的决定。冲动是魔鬼，这点要特别注意哦。 整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月的感情运啊，就是比较稳定的。有伴侣的朋友会蛮享受这样安利的小日子，单身的朋友偶尔会羡慕起有伴侣的人，但是很多时候啊，还是比较享受单身贵族的生活，想去哪就去哪，想干嘛就干嘛，这样的生活也是有点小惬意的。整体而言，感情运属于中平。 在健康方面，这个月健康上要注意消化道的疾病，容易感到肠胃不适或是不大顺畅的感觉，所以这个月啊要多喝温开水哦，是开水哦，不要当果汁哦，偶尔用一点益生菌，这是比较好的做法。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属虎的朋友，属虎的朋友啊，在这个月行事容易过于强势，容易给他人造成伤害或者是困扰。在工作上啊，心态跟意志会比较强大。 但是很多时候会是想到就跑去做，连想都不想太多，就直接就去执行了。很多协调还有沟通的流程都给它省略掉了，直接就付诸于行动。这个部分我们不能说它不好，因为积极总是好过于庸弱。 所以强势与积极呀，还是很 OK。但是必须注意到，你任何的行动都必须基于自己的配套措施，或是跟别人沟通好，然后确定。哎，既然今天我做这些事情可以或不可以，多一点确认总是好。例如，为了抢业绩呀，而承诺给客户的方案，自己是不是有足够的时间，或是有足够的资源来承担这样的一个承诺，或是后期的业务能否能够支持上？ 这个你没有做过沟通，你是没有办法掌握的。而且你现在做承诺的项目，是不是又符合公司的政策呢？谋定而后动，我们可以称为攻城略地。如果只是靠气魄跟勇气，那称为匹夫之勇，容易出事哦。整体而言，事业运属于小吉。在财运上面，积极的布局投资项目，很多时候会有不错的短期的利润。但是还是一句话。 投资也不是全凭感觉和运气，靠的还是很多是基于情报以及数据支持的趋势。只要做好这些准备，不是只凭感觉哦，感应到了，那么获利的机会还是颇高的。整体而言，财运属于小吉。在感情方面，这个月有一点过于一意孤行，有时候容易忽略伴侣的感受，例如会忘记约会的时间，约好了就自己没到。 或是承诺要给予的陪伴啊，我下班就来陪你，结果忘记了，总是容易拿出很多理由来搪塞，或让对方啊感觉到你根本就是来找个理由来敷衍我，不知道你跑去干嘛了。讲话也容易带刺，但是这个带刺啊，对于属虎的朋友来说，他是觉得自己啊有话就直说，我没有藏着掖着，这不是很好吗？哦，只能说老师只能说一句话：单身凭实力，欠揍靠本事。这个月呀，属虎的朋友要多加注意。 单身的朋友啊，这个月桃花很不理想，就是有喜欢的对象，缓一缓，下个月再看看吧。整体而言，感情运属于凶。在健康方面啊，大致上都是良好的范围，就是容易走路不小心碰到、撞到的状况普遍比较多。骑车开车啊，也因为容易分心，造成了意外事故的产生。就连剪个指甲都可能剪到肉，所以啊，身体脏器都还算 OK，但是因为自身的疏忽啊。 所造成的意外血光事故还是几率比较大的。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属兔的朋友，属兔的朋友啊，在这个月受到流月星君的影响，时运是比较好的哦。就是心态偶尔会有时候有点萎靡不振的感觉，这个月就要特别注意这一点了。在工作方面啊，这个月的时运颇为顺利。 在这份顺利之下，却接不起属兔的朋友一颗奋斗的心态，反而会有一种啊有点慵懒啊懒得做的感觉。也就是说，属兔的朋友，你可能有一点五月病哦。季节变化让属兔的朋友做事就产生了意兴阑珊的感觉，所以最好的方式就是先把每天要做的 to do list，就是要做的一些项目表先列出来，完成一样就先打一个勾，一方面可以敦促自己赶快完成工作。 另外一方面，也可以得到一些完成事务的一点小小成就感。当然，第三还可以避免因为自己的疏漏哈，遗漏一些该做的事情。这可以说是一举三得。整体来说，事业运属于中平。这个月适合投资一些稳定收益的基金，或是低风险的股票类。 因为为什么呢？因为精神的小小不济，没有办法一次承受太大的精神压力以及吸收太多的数据资讯，所以维稳为上。如果一时你找不到很好的标的，就不要勉强自己了，还是不要投入了。好，好好的把时间来去睡觉，不要一天到晚想着那个收益啊，到底是涨还是跌，那不是更加的实在吗？在感情方面啊，代购感也会出现在感情层面。如果伴侣是属兔的，就就还好。 如果伴侣是其他生肖的，例如什么，例如属虎或者属猴的，就很容易被属兔的朋友气死，了，因为慵懒感啊，讲了很久你就是不动，哦，这个不是他们要的生活态度。单身的朋友这个月有机会遇到聊得来的对象，如果要更进一步发展，你还需要多一点时间。整体而言，感情属于中平。 在健康方面，整体上来说，大致上都是还蛮良好的，但是容易营养摄取不均衡，嘴巴容易产生的破洞，就是口腔的创伤，或是在上小号的时候啊，颜色会比较深。所以这个月啊，多饮用一些葡萄汁，或是多吃一点奇异果，在中国叫做猕猴桃，会是比较好的养生方式。整体而言，健康运属于小吉。接下来到我们属龙的朋友。 属龙朋友，在这个月中啊，可以算是一个比较压抑的月份，加上流年的冲撞，这个月需要多集中一点精神了。在事业上，属龙的朋友啊，除了有点提不上劲之外，很多时候也常常受到职场上的环境压力。但与其说别人故意没事找事、鸡蛋里挑骨头，其实啊，很多时候也真的是自己没有做好，只是啊，在这个月的心灵能量上啊。 比较容易会有玻璃心啊，情绪波动比较大，总觉得啊，让我的自尊受伤害了，感受很不理想，好就觉得别人是不是特别针对我呢？啊，其实真的是没有。那么怎么办呢？在这个时候啊，你可以喝一杯巧克力饮品，无论是冰的或是热的都可以来调和一下自己的情绪。如此一来，事情可以做得更好，运势也可以比较顺畅。整体而言，事业运属于中平。 在财运方面，这个月对于喜好的心情会比较显著，好，所以会影响到投资的眼光，会特别倾向某一种的产业来投资。但是这样一来呀，偏听则暗，就容易让感性超过了理性，而投资从来需要的都是理性。所以这个月呀，最好还是不要出手，会是比较好的选择。整体而言，财运属于凶。 在感情方面呢，跟伴侣容易话不投机，半句多，生活之间常常闹出一些小争执。但是这些争执啊，说实在的，都是感受性的问题，也不是什么大问题。但是就觉得对方没有很关注自己，或是尊重自己。哪怕今天晚上的菜炒出来你有一点点自己不喜欢吃的，都觉得对方一定是故意来气我的。这个其实不是这样，好吗？单身的朋友看谁都不顺眼。 所以这个月桃花是比较差的时候，整体而言感情运属于凶。在健康方面啊，肝脏与肠道的压力就是比较大一点的。心血管有数疾的朋友，这个月也要稍微注意一下这方面的数值跟病症。最好的方法就是多去公园散散步，一次给他走个三五公里的道路，用走了就好啊。你也不要跑，你也不要慢跑，老师就是说，你只要散步的方式慢慢走就可以了。 这样啊，有助于身体的代谢功能增强，以及心灵与精神的精神平衡。整体而言，健康运属于小凶。接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个月中啊，受到流月星君与太岁星君的两大加持，整体来说运势是比较强大的。在事业上啊，对业务的进展会有高品质与高效率的进展。 对于跑业绩的业务来说啊，这个月可以多增加一些拜访量，可以获得不错的收获。对于经营生意的啊，这个月可以多举办一些促销活动，来进行一些更强大的营销措施，也会有不错的收益。对于内勤同仁来说，争取好的绩效表现，也是年底考绩可以提升的重点之一。整体而言，事业运属于大吉。在财运方面，这个财运也是颇佳的。 在投资部分呢，采取低杠杆但是积极度高的投资方式，获利机会是比较高的。低杠杆的原因啊，是虽然我们自身的能量好时运也都强大，但是大环境在这个时候会处于一个比较多变的时间，个人的时运再强大也不是大环境的对手，所以最好的方式就是在于实仓操作，不要加大杠杆或是融资融券，赚自己该赚的那一部分。 就好了，这是一个最好的获利之道。整体而言，财运属于中极，在感情方面，这个月心思比较不会放在感情的经营上面，觉得就觉得自己啊过得还挺好的，有时候还会忽略到伴侣的感受或是家庭的经营。但是要记得，每一个人的根都在自己的家里面。如果你刚刚结婚，那你的根就是在对方身上，家庭要顾好才是最优先的。 对单身的朋友来说，五光十色的夜生活令自己意乱情迷啊，小心不要沉船喽！要记得欢场无真爱。整体而言，感情运属于凶。在健康方面，一大方向来看，健康大致都是良好的哦，但是内循环颇不理想，容易会有体味或者口臭跟汗臭，所以勤换衣服，不要熬夜，减少抽烟以及饮酒，是维持健康的必要方式。 那怎么改善呢？你可以多饮用一些绿茶，冰的、热的都可以，这是可以改善的加分。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属马的朋友，属马朋友在这个月份受到太岁的影响颇为巨大，因为流年太岁受到流月星君的鼓励，所以说威力啊比较强大一点。对于属马的朋友来说，就不是这么的适宜了。 在工作上，各项事务的进展会比预期来的缓慢，所以在这个月中做任何的安排，时间要抓的比较宽一点，不要把时间算得太刚好。这么一来，你中间如果有一些的延宕或是一些纰漏，那么你整个进度就会出现问题的。另外啊，最好在进行各项业务的时候啊，能够进行反复的确认，double check 一下。如果是重要的联系，最好是留下书面或是一些文字记录，或例如通讯软体之类的。 这样啊，如果事后有人翻脸不认，哎，自己也可以拿出凭证。整体而言，事业运属于小凶。在财运部分，这个月财运颇不理想，容易成为反指标啊。自己做多，然后突然市场转为空，做空市场突然转成多，然后自己认赔出场之后，该空了就空，该多了又多回来，这是非常奇怪啊。就是你忍着不出脱，这账面上也会很不好看。 所以，最好的方式就是看就好，多看一个月，多评估一个月，不要出手。过了这个月再说。整体而言，财运属于小凶。在感情部分，这个月的疲倦感会比较重一点，对于感情的经营也没有什么太大的动力。如果你的伴侣是属马的，就多陪在他的身边，什么也不用多说，陪伴就是最好的体贴。而且这个时候属马的朋友。 最讨厌别人在他耳边碎碎念，一直唠叨个不停。所以，请保持安静的陪伴，否则话一多，非常容易吵架，而且是很严重的争执。那单身的朋友，这个月心情上不大理想，所以基本上也没有太好的桃花运。整体而言，感情运属于小凶。在健康上，这个月大致是良好的，但是精神上容易比较萎靡，所以可以多考虑。 多喝一点，例如苹果汁或是一些综合果汁，或是多吃一点冰淇淋，来平衡一下身体的糖分，可以获得一些改善的空间。另外，意外血光啊，尤其需要注意夜晚啊，太阳下山之后，天色已经黑了，尽量不要出门，早点回家，这个是比较理想的状况之下。那如果你是上夜班的，下班直接回家，不要在外面逗留，容易出一些纠纷或是意外血光。 整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属羊的朋友，属羊的朋友，这个月算是比较平稳的月份。虽然太岁星君的威力仍在，但是这个月也是比较平稳的月份。在事业上啊，业务的进展都能够比较顺利的推进。虽然人要保持着警惕，做好联系，但是大方向的问题是比较没有的。平稳就是在今年是非常好的时间。 在这个时候啊，最好能多安排一些进修，无论是技能或是专业项目的加强。各位要记得一件事啊，人的运势啊，总会有高低起伏。高的时候，我们可以积极奋斗；低的时候，我们要锐意进取，建设基础，这就是很重要的部分。整体而言，事业运属于小吉。在财运部分，这个月财运也是属于平稳的阶段。 投资部分尽量还是以稳健型的中长期投资为主，例如基金或是保险方面的规划会是比较适宜的。积极投资的部分呐，年初如果有参加老师的流年总论，里面会有一份行运曲线，你可以参考一下。在高点的时候，你再考虑出手，胜率会是比较高。但是如果都在平均线以下的，那么这个月还是悠着点，留些现金在身上也是比较理想的。 整体而言，财运属于中平。在感情方面，平淡的经营两人世界也是一种幸福的存在，所以珍惜相处的时间，建立起良好的交流管道，这样的路会走得比较远一点。对单身的朋友来说，有时候坐在咖啡厅里面享受一个悠闲的时光，会比去参加一社社交活动来的闲适以及安逸。所以这个月的桃花是比较弱一点的，整体来说，感情运属于中平。 在健康运方面，这个月女性要比较注意妇科方面的问题，清洁卫生是非常重要的。多饮用一些天然的蔓越莓果汁，或是一些桑葚汁，或是吃一些桑葚，会是很好的养生的水果。但是最重要的就是早点睡，不要熬夜追剧了。最多一天你追一集就好，会对身体比较好。否则容易你熬一天夜就老三天，这划不来吧？ 整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友在这个月对于流月星君是一个行客之月，但是虽然说是行客，但是力量不会太强大，因为流月星君的力量会多一点，跟太岁星君合作，而太岁星君今年却是比较偏爱属猴的朋友，所以基本上还算是不错的一个月份。 在事业上啊，虽然时运大致良好，但是要注意的是口舌之间的纠纷或是八卦传闻。也就是说，这个月是比较容易犯小人的月份，所以啊，自己的做人处事方面啊，还是注意谨言慎行，最好多做少说，不要评论他人，这是最好的做法。否则一不小心说了不该说的话，被人加油添醋，然后旧账翻出来，新仇旧恨一起算。 那对于属猴的朋友来说啊，真的是无妄之灾的的事情啊，啊，会有很大的伤害。整体来说，事业运属于小凶。在财运上，这个月财运颇为平顺，但是要注意投资理财，不要听信小道消息。这个世界上所有的情报，大部分都能够去验证，任何未经证实的消息都不要去相信，避免受到了误导，投错了项目。那么。 本来有机会可以小赚的时运，都变成巨额的亏损。整体而言，财运属于中平。在感情方面，这个月的心情有一点纷乱，需要伴侣多一点的感情体贴以及陪伴。但是要注意，如果没有怀孕的打算，避孕措施一定要做好。 如果当地的疫情已经受到控制，那么不妨带着伴侣多出去走走，也能够稳定能量、增加好运的办法。单身的朋友这个月特别希望能够脱单，但是要选择要正确。虽然桃花运还蛮不错的，但是也得是互相交往一阵子，确定对方真的是自己所想的那样，然后也了解对方是什么样的一个人了，再进行告白，我们进行下一步的来往来。 尤其不能建构在啊物质以及金钱上面作为条件的提供，然后才有建立起这段关系，否则你很容易遇到渣男跟渣女，钱财不露白，这个是很重要的。整体而言，感情运属于中平。在健康方面啊，这个月肝脏代谢会比较差一点，所以啊连带的会影响到精神以及心情，可以多补充一点综合维他命，或是多吃一点蔬果来调剂一下。 最重要的是不要熬夜，身体会难以负担，早上就容易恍神恍惚，进而容易引起的交通意外事故。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个月受到流月以及流年星君的双重加持，加上节气能量的益助，整体的能量以及时运是比较强大的一个月份。 在工作方面，这个月的精气神相对过去来说是比较高涨的，时运也是比较强大的。如果年初你也委托老师做流年总论，里面的行运曲线也是高峰的话，那么你特别要把握这个月份做生意或是业绩业务的，要尽可能的做促销或是增大你营销的幅度。如果你是拜访客户的，要尽量加大拜访客户的数量，把握好每一天可以利用的时间。 这是可以获得很好时运的加持，可以让你获取更多的红利。如果是内勤的朋友，要注意有没有升迁的管道，或是去尝试去考一些比较难考到的证照，这次的成功几率也会相对的比较高一点。整体而言，事业运属于大吉。在财运方面，这个月的时运高，所以可以考虑走向积极的投资路线。但是时运虽然好，也不代表你可以盲目投资啊。 所以啊，你还是要做好相关的功课，收集必要的数据以及情报，再下手投资。但是要注意哦，时运再高也得去杠杆化，以实仓操作，避免融资融券，有多少投多少。真的，一不小心看走眼，最多也你也只有账面上的亏损，你不会穿仓。整体而言，财运属于中吉。 在感情方面啊，人逢喜事精神爽，所以整体的魅力也直线上升。有伴侣的朋友啊，这个月你的活力可以感染到你身边的人。但是要记得，两个人在一起要的是一个平衡，除了分享给伴侣自己的喜悦以及能量之外，也要多关心伴侣现在的状况。倾听也是一种鼓励。单身的朋友，本月桃花颇为旺盛，可以多参加一些社交活动，有机会找到两情相悦的对象。 整体而言，感情也属于大吉。在健康方面，这个月的健康大体上也是非常良好的，唯有女性要注意妇科的问题。周期部分可能这个月会比较痛一点，所以预先准备好一些，比如说暖宫枕啊，或者是止痛药，或是一些四物黑糖水，这些都是非常重要的事情。其他部分要注意作息，虽然不容易感到疲倦感，但是熬下去的夜都是透支未来的健康。 要特别注意，整体来说，健康运属于小吉。接下来是属狗的朋友，属狗朋友在这个月受到流月星君的影响，容易有一种不稳定的感觉，加上太岁星君的冲煞，心情上的浮躁、浮动会是比较大一点的。在工作上啊，容易比较遇到更多的变化产生，例如做到一半，客户突然改方案，对不对？或是主管异想天开、天马行空，给你一个想法要你去实现。 很多事情啊，都变成属狗的朋友要费很多的功才能把它做好。以前可能很快就可以完成的事情，现在可能都很困难了。而且真的最后用尽心力把它做完了，还没有人感谢自己，还给他惹到一阵埋怨，说你怎么做这么久？这么简单的事情还需要花那么多时间吗？听了火气都上来了，对不对？ 所以是说啊，尽量要留下每一次工作面对到的变更记录，无论是文字的或是通讯软体的，都要保存好。一方面要提醒自己来做一个备忘录，另外一方面也要避免自己当上了背锅侠，好替主管或是客户去背了一个黑锅。整体而言，事业运属于小凶，在财运方面啊，相比之下会比事业运好一点。 但是因为工作方面的事情太杂太多，容易让自己分心，所以最好的办法就是下好就离手，设定好停损跟停利点，目标赚多少得到就出场，或是亏多少已经超出上限了，我们也就出场。有良好的投资纪律啊，你才会有真正的很好的获利率。怎么这么说呢？投资这件事情啊，真正钱落袋为安了，那才叫真的获利。 账面上的盈亏啊，那都是浮云，那都是虚幻的。各位说是吗？整体而言，财运属于中平。在感情方面呢，这个月啊的相处的情商啊，似乎有点低了，很容易触犯到对方伴侣的底线，或是惹恼了伴侣。 虽然你本身的出发点是好的，但是对方收到的讯息就是你这个人到底哪根筋有问题？我明明不喜欢你，偏偏要做这件事情，真的是很奇怪，那就吵起来了，或者惹对方非常生气，就就是好像是属狗的朋友啊，特别给他找麻烦。所以这个月啊，在相处上还是以静制动会是一个比较好的相处之道。对于单身的朋友而言呢，也容易因为这种类似的问题引起。 心仪对象他的一些反感，进而断掉了进一步交往的机会。所以这个月还是保持低调跟稳妥一点会是比较好一些。整体而言，感情属于小凶。在健康方面就没有太大的问题了，但是要注意身体上的体味会是比较重一点，例如汗臭、口臭或是起床后啊身体的异味。这个月要减少饮酒，多吃蔬菜水果，少吃肉。 哦，还有乳制品，而且你要勤换你的衣服，已经会开始变热了，所以说你一定要勤换衣服，而且换下来的不要堆在家里面，尽快的把它拿去洗衣机丢进去，按一下拿来洗干净，这是比较好的做法，不然你即使换了衣服了，但是环境的臭味还是这么臭啊，还是会沾到你自己的身上，也是很不理想的。整体而言，健康运属于中平。 最后，到我们属猪的朋友，属猪的朋友，这个月要小心哦，因为这个月是属猪朋友与流月星君对冲的时候，在这个时候啊，变化是一个常常会发生的状况，所以要特别的谨慎。在事业上，一般的业务进展并不会有太大的变化，但是对于做生意或是需要做业绩的朋友啊，这个月受到的阻碍就会比较大一点呢。 当然，如果手上有老师的流年总论里面的行运曲线，如果这个月是高峰，那就还好；如果是低的，这个月就是比较危险的部分了。凡是文件要看仔细清楚，法律条款或是约定的和契约项目，不要乱签，看清楚再说，以及不要承诺一些可能有争议的承诺。比如说，客人说：“我我三年之后你就要这个项目。”你想想时间应该来得及啊，也没有回去确认，就说好，没有问题。 这个时候啊，就容易在后面引起了轩然大波，因为可能后勤发生了一些你不知道的变化，这样子就会引起到后面呢，跟客人或是公司之间有很大的争执，让属猪的朋友悔不当初。所以这个月务必注意言行，也要注意小心他人的言辞的诱导，让自己落入了套路之中。有些人他明明知道让你承诺这件事情，你一定会出事，但是为了要套路你，所以说他就故意引导你说好。 然后后面你就出大事了，可能被录音下来也说不定，这个不可不谨慎一点。整体而言，事业运属于小凶。在财运方面，尤其不要在这个月做任何事业上的投资。无论是来找你的是亲朋好友，还是门生故吏，或是换铁兄弟，或是手帕之交，都一样。他们假使本身都是光明坦荡，也就是出发点都是好的，而且这个项目真的很不错，可以投资。但是。 很奇怪，就是这个月你投资出去的钱啊，都会变成很大的机会，会有去无回。即使原本你认为十拿九稳的专案或是项目，也因为自己的投入时运影响到这个项目本来会成功的，然后因为投入就产生了变化啊，这个连带的问题就很不理想了。所以这个月这个无论任何投资，尽量都不要去操作。其实也不差这个月，这是比较理想的做法。整体而言，财运属于凶。 在感情方面，这个月容易情绪不安以及烦躁，容易啊，因为伴侣讲了一些玩笑话，就觉得你是不是在给我吐槽，或者你在看不起我，是不是？讲这些话是什么意思啊？然后整个脾气就突然大爆炸，或是啊，你真的是爆炸不出来，因为对方太凶了啊，太可怕了。所以说呢，就把怒气往肚子里去吞，然后跟对方开始搞起了冷战。所以，如果你的伴侣是属猪的，这个月有什么事情，先让对方说，说完了自己再说。 就可以减少这方面的问题。如果对方突然生闷气，不要问是为为什么，只要好好的拥抱对方，或是给对方一些小空间，让他自己去冷静跟消化自己的心情就可以了。单身的朋友，这个月桃花因为心情的缘故，几乎都快掉光了，所以暂时就没有太多的姻缘机会。整体来说，感情运属于凶。在健康方面，这个月健康受到流月星君的影响，容易会有牙痛。 或是肩颈感觉到很僵硬、很不舒服，或是腰啊突然觉得很酸，到底是为什么也搞不清楚。肾脏如果你本身就有数级的，容易在这个月去复发，例如肾脏炎、尿道炎或是肾结石。所以无论心情如何，多饮用白开水，记得不是奶茶，也不是果汁，老师说的就是白开水，以及少饮用一些乳制品，或是多少吃一些起司类的，会是比较好的保健之道。整体而言，健康运属于小凶。 好，以上就是我们阳历五月的十二生肖运势解析。最后，老师要说一下，这个月开始啊，就是进入了夏季，而在世界上的变化也是十分的巨大，包含各国的纷争也会更加的浮上了台面，包含台海之间的局势也会更加变得晦暗多变。但是，几乎可以确定的事情是什么呢？两岸几乎一战的的未来是在所难免了，或许它只是时间上的问题了。 感谢各位今天的收看。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系须知，请您先参见之后再与老师联系。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。